फिल्म स्टाइल और एक्सक्यूज़ मी से एक्टर साहिल खान काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी है काम ना मिलने के बाद साहिल ने अपना एक जिम खोला है उनका जिम काफ़ी पॉपुलर है साहिल खान अब एक सुपरस्टार से भी ज़्यादा रईसों की ज़िंदगी जी रहे हैं वह दुनिया की हर जगह जाकर पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं